rezeki kuwi wis diatur karo sing kuwasa kena upaya ning ra perlu moyo apa meneh ngasih nutup dalan pangane wong liya uripmu malah bisa rekoso.